assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugun zo'r yangilik bo'pti. kolonnada moskovskiy obus kolonna rayonida machit uchun bir zdaniya berdi. shu zdaniyaga kimda kim o'z hissasini qo'shaman desa shu va karta nomer qo'yiladi karta nomerga taylaningizlar musofirlikda yurgan aka ukalarimizga zo'r yangilik bo'ldi. bir akamiz nima qildiki shu qurilayotgan nima shu ishni olib boradiganlarni oldiga borib nima qilibdi biz ham o'z hissamizni qo'shaylik qanchaki bo'lsa o'z hissamizni qo'shaylik debdi ular rozi bo'libdi mayli qo'sh qancha bo'lsa nima qilib shunga akam video tayyorlagan ekan shu o'zimizning xalq ag'ayn jamoatimiz shu savobga sherik bo'lsin deb qo'ldan qancha keladi u birovga majburiy emas qanchaki tayyorlasalarsiz o'zlaringizni nimalaringiz qo'ldan kelgancha shu videoni tarqatingizlar unda videoni tomosha qilamiz assalomu alaykum aziz vatandoshlar va birodarlar musulmonchilikda yurgan musofir aziz do'stlarim va birodarlarim mana bugun video qilishimdan sabab maqsad mana shu joyni azyorov hukumati masjid deb beribdi shunga kecha shuni organizatorlaridan bir kishi yordam qilish kerak shuni masjid qilish kerak degani uchun ఆఫ్లేపన్ మనం సత్సంగమే పిసిఎల్ लगातार ఎంజాయ్ और इसका तवरज नाम है Ana hakimiyetteydi. Ana hakkı Özkan Kaysık'ını düşürüp sozda aytgan edi mana shuni ilojlaringiz yetgancha umrimiz o'tadigan narsa xudoni uyida berilibdi g'aynilarga berganda bizga biz o'zimiz faqat va faqat yigirma to'rt soat bu dunyoni g'amini qilyapmiz bir soat bu dunyoni g'ami uchun ozroq qo'l qol yordami qilib yuborsak ham jismoniy ma'naviy hech bo'lmasa duo qilsalaringiz ham mana shu masjid bitib qolsa musulmon bandalarimizni alloh oldida bo'lgan eng buyuk ishlaridan ajrim savoblaridan bo'lib qolishini xohlayman sizlarni ham qo'llaringiz teksin aziz birodarlarim deb shu videoni qilyapman lajlaringiz yetgancha yana majburiy emas birovga savobdan quruq qolmangizlar deyman savobga sababchi bo'lgan haga ham savob deyishadi hammalaringizga allohni rahmati bo'lsin topganlaringiz to'yga to'y to'ylaringiz yana to'ylarga ulashib yotishini so'rab qolaman allohimdan sog' omon bo'lingizlar musofirda yurganlar mana shu zdaniya u taraf hokimiyat bu taraf pensionni pensionerlar yotadigan sotsialniy pensionerlar yotadigan joy ana shunday gap rahmat e'tiborlaringiz uchun baraka topinglar